Всем привет, меня зовут Сергей Москвин. Пять лет назад я проходил обучение в покер-клубе, и на курсах крупье нас обучали специальной тасовке казино, которая используется во всех покер-клубах, казино. А, суть ее в том, что карты тщательно перемешиваются за максимально короткое время, чтобы игроки играли больше раздачи, и казино зарабатывало больше денег. А, на самом деле это целая серия э, тасовок, подснятий, которые я вам сейчас покажу. Но когда я начал заниматься фокусами, я задумался, можно ли, пройдя все эти тасовки, которые используют блогер-клубы, казино, контролировать какую-то карту в колоде? А, ведь если ты знаешь э, положение хотя бы одной карты, это уже дает тебе огромное преимущество. Давайте попробуем. Итак, когда крупье садится за стол, он раскрывает колоду, которая находится в определенном порядке. От туза до короля черви, от туза до короля крести, от короля до туза буби и пики. Это делается для того, чтобы показать игрокам, что все карты на месте. А иногда в некоторых покер-клубах бубную пику раскрывают тоже от туза до короля, ну, это не важно. Так, давайте сейчас попробуем а, повторить эту тасовку и пробовать сохранить наверху этого зачета. А, первое движение называется Shelly Shuffle. Колода разделяется на две кучки а, и соединяется в хаотическом порядке. Благодаря своей хаотичности игроки не могут э, следить, какая карта куда обошла, и не могут вычислить Следующее это подснятие, но не на две пучки, а на три. И обязательно соединять их одной рукой. Дальше идет тасовка, которая называется Riffle Shuffle или по-русски врезка. А, делается она два раза. А дальше идет э, стрип шаффл или водопад. По сути это череда подснятий. Еще одна врезка и финальная обоснение. Все, колода готова для раздачи. Давайте посмотрим, сохранился ли туз черный. Да. Как вы видите, можно контролировать а, одну карту колоды. А на некоторые еще будут контролировать нижнюю карту. Если мне сейчас повезло, то внизу должен быть туз пи. Да, туз пи. Ну, самое сложное это контролировать не две карты, а 50